हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के पाइचाम के ऊपर ये प्रोग्राम मैंने बनाया है और बेहद खास है आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये प्रोग्राम ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आपने पाइचाम डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा कम्युनिटी एडिशन मैंने डाउनलोड किया है ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड किया है मैंने और यहाँ पर कमांड प्रॉन्ट पे आकर के थोड़ा सा एक सेटिंग आपको करनी पड़ेगी कमांड प्रॉन्ट पर इंस्टॉल करना होगा विकीपीडिया तो विकीपीडिया जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना ये देखिए यहाँ पे pip install Wikipedia Wikipedia W I K I P E D I A Wikipedia जैसे इंस्टॉल करके और एंटर करेंगे इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा जैसे इंटर करेंगे विकीपीडिया इंस्टॉल हो जाएगा इसमें जो मॉड्यूल है ठीक है उसके बाद हमको क्या करना है वो आइए आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने आ, कॉटलिन लिखा है कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए कोड लिखा हुआ है एच कोड लिखा हुआ है एच हिंदी का कोड होता है अगर आप उर्दू चाहते हैं तो यहाँ यू टाइप कर सकते हैं ठीक है तो फिलहाल मैंने हिंदी टाइप किया है और कॉटलिन के बारे में ये पूरा जानकारी तब देगा जबकि हम इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे और दूसरा काम कि इसको रन कराएंगे तो चलिए आइए इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है तो सीधा इसको रन करा दिया है अब देखिए थोड़ी ही देर में यहां पर जानकारी देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक व्यापक उद्देश्य क्रमादेश भाषा तो देखिए ये टोटली हिंदी में आ रहा है देख सकते हैं कि नहीं अगर मैं कॉटलिन की जगह यहां पर जावा कर देता हूं ये ध्यान दीजिएगा ये देखिए ये यहां पर लिखा मैंने जावा जे ए बी ए तो ये जावा के बारे में जानकारी देगा तो यहां पर देखिए ये जावा के बारे में आप जानकारी देने वाला है तो ये कैसे बना इसके लिए सबसे पहले तो आप अब देखिए ये जावा के बारे में पूरी की पूरी डिटेल आ रही है